amigas, nosotros somos... Cranium. El poder del rock. <laughs> y ahora vamos a hacer una reseña, como estoy así, moquiento, voy a hacer una reseña de una canción que se llama Virus, como el que traigo yo, enseña, como que traigo yo encima. Virus es una canción ya, ya añejona, la compuso con una banda que se llamaba Asat, y habla de un dude que, este, que era muy aferrado con una chava, de ese, tipo de relaciones así como enfermas, como locas, ya sabes, ¿no? Y el tipo quería ya, este, la, las echaba y se ponía bien loco, pero no podría vivir sin ella hasta que por fin se libera de esa obsesión y el virus se va y muere. Sí, o sea, es virus eso, ¿no? Ajá, ese eh, tipo está así como un virus en la vida de la muchacha y la muchacha es un virus en la vida del dude. Ok. De eso básicamente tanto Ese es un tema así amable, así como raro, pero es poético. amable, casual, súper cotidiano. cotidiano. <laughs> que se Da, nunca pasa en México, jamás. <laughs> Y de eso habla Virus, me han dicho que me extiendo más porque hablo muy poquito. Pero este... Virus habla <laughs> de la coyuntura entre las relaciones humanas, aquella libertad espiritual donde tú puedes salir y ser tú mismo siempre y cuando no te aferres a nada ni a nadie. Claro, como una enfermedad. Como de... como la que traigo ahorita. <laughs> y bueno, muchachos, muchachos, de eso se trata Virus. Eh, va a venir en el nuevo disco de Cranion de Cranium, espero lo compren. Si no lo compren, lo bajan, lo descargan. Va a estar muy bueno. Nos vemos pronto. Nosotros somos... Cráneo. El poder del rock. Adiós. <laughs>